Yan, sa kahirapan po ngayon, may warranty rin po kasi sa bahay nila. Ito pong promotor. And then, Tropa. Ration po. Ito po sila na <laughs>